كورونا فيروس كورونا فيروس هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي تسبب المرض للحيوان والإنسان ومن المعروف أن فيروسات كورونا تسبب للبشر حالات وعدوى الجهاز التنفسي تتراوح حدتها الشارع إلا الأمراض الأشد فخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ويسبب كورونا فيروس المكتشف مؤخرا مرض فيروس كورونا كوفيد 19